Neri dagokit, ba, gai igual, e, arrotzena, ez, latzena, biskat, kurrikulumean, kompetentzia digitala, josi jarritzean hori, ez? Kompetentzia digitala, kurrikulumean. Ba, Nola dait, holako irakurketa azkar bat e, egiten saiatuko nahi. Kompetentzia digitalaren indarguneak edo eldulekuak nun e, topatu ditzazkegun kurrikulumean. Eh, zazken batean kurrikulumetik abiatuta, ziberri hogeitik abiatuta, gero gelara, eh, irugarren konkrezio maila hartara eramatea izango da irakasle lana, gure lana, ez? Eh. Baina, oin arte ez bezala, pentsatzen dugu, kompetentzia digitalak badula olako, bueno, bultzada edo silegitasuna edo badegu non eta zeri heldu eh, digitala ere geletara eramateko eta gure e, proposamen edo e, unidade didaktiko eta proposamen kurrikularretara. Bueno, e, ondoren e, Josune Grekak asalduko digu bera e, pizkatator ikas materialen sorkuntzaren e, ba, bueno, eskarmentutik edo esperientziatik kompetentzia digitalak ikasleen eguneroko ekintzetan. E, lehenengo gunean, e, Xavier Garagorik esan zigun, gehien ikasten dana eh, izaten da ikasmaterialak eh, sortzea tokatzen zaizunean. Benetan hor jartzen dituzu idea guztiak eta esperientzia eta, ez? Hortik nola bait, eh, ba, ikuspegi hortatik e, Josunek azalduko dizkigu, ba zenbat e, orain arte indako zenbat lan eta zenbat esperientzia. Eta saio praktikoarena gero kontatuko ez. Bueno, deno ja presgaudela, dela, Bau da, eh, pixkat ikusiko dauna. E, eh, ez ziberri, hogei hori den e, indarguneak, e, indargune digitalak. E, pixkat, betarreko digitala jantziko ditugu, eta e, bueno, erreparatuko dugu ez ziberrik bai marko pedagogikoa, e, lehenengo nola di proposamena izan zen, marko pedagogiko orokorra, eta ondoren ja saldu eh, argitaratu dituzte eh, dekretua. Dakizuen bezala, bai aurre eta bai oinarrizko hezkuntzaren eh, dekretua. Eta betarriko hie jantzita, ba e, jungo gea erreparatzen e, ze alderri e, eldu diezaiokegun hau guztia horreateatzeko. atatzeko. Lehenik eta behin, kompetentzian profil digital bat daukagu, eh? ikasleen eh, eh irtera profil digital bat ere eh, planteatzen dugu. Eh, ez bakarrik dekretuan, bezik eta tresnak ere sortu ditugu eh, gero hau geletara lamateko, eh? berritzegunearen berritzeguneko nolabait alkularien lan bada, bizkat hau gero geletara mm, eramateko, bueno, ba, tresna edo andamiaje, antzeko lan bat e, eskaintzea zuei, ez? Orduan, badegu eh, profil digital bat, bai e, oinarrizko eskuntza bukararako, hau da, DBH bukararako ikasle bete beharko luketen profil digital bat, eta lehen eskuntza amaierako ere bai. Ez, da presk, ez dira preskritiboa, dira tresnak, referentzia moduan, dihkomen e, oinarrituta, ba, zuen lanetan, zuen ikastetxetan, zuen proiektotan, ba, kontuan hartzeko. Gero, metodologia aktiboa, da ba, beste indargun bat, kompetentzia garatzeko, bai alabai, metodologia aktiboa behar dugu sustatu, eh, ikaslea protagonista, ikaslea sortzailea, izan behar du kompetentzia garatzeko. Are gehiago digitala. Eh, ordu, nola bait, metodologian dago behar bada hauzia, eh, ez? Honen, arronka honen hauzia irakaslearen plea, eh, plearen garapena, ikastarlo edo kompetentzia guztikin batera. Ebalazioa ere pixkate erreparatuko dugu, e, ziberrek ematen digu, olako pintzela da, pintzela da bat, irakaslearen rola, rola aldaketa, eh, ikaslea protagonista balima da, irakaslearen papera izango da, gidatzea, izango da, e, eh, pixkat, eskenatoki edo, e, bueno, unidade didaktiko edo kurrikular horiek antolatzea eta bukatzeko bueno, ba, gomendio bat hori nire kosetxakoa da eskat lankidetza 2.0 eskolen arteko lan, e, proiektuak e, ba, proiektu e, eh, kolaboratiboa proiektu telematikoa deitzen zaien bueno, sei bat indargune ea, askar askar eh, pasatzen dugu. Eh, Josu nesu zuzai, azu xikatik zunean. jaten eh, eh? dizu dela. Lehenik eta behin, bueno, ba, kompetentzia, ikarlen kompetentzia zertarako. Ba, eskuntza xede haue betetzeko. Eh? Kulturaren oinarriak es, eh, eskuratu alitzateko alfabe, alfabetatzea, Alfabetizazioa ulertu behar dugu beste modu batean, eh? kultura digital batean bizi garen ez. Alfabetizazio nolabait anitza edo anizkuna edo e, nolabait bultzatu behar dugu. Ez bakarrik irakurketa idazketa, eh? ba, alfabetizazio mediatikoa, alfabetizazio digitala, informazionala, hortan pentsatu behar dugu. Eta behetik hasita, arrezkuntzatik hasita, eh? ba, gure ikasleak mundu oso multimediatiko batean bizi dialako, eta hortan alfabetizatu behar ditugu ere txiki txikitatik. Bai? Beste bada, bizitzaren arlo guztitako egoerak eta problemak konpontzeko eta hobetzeko aukera berriak sortu, eh? bueno, dana bezala, gizarte likido honetan dena aldakorra da, une oro eh, egoera berriak, arazoak topatuko ditugu, eta zer esanik ez gure ikasleak eta hortarako prestatu behar ditugu. Hirugarren da, ba, elduaroko eta bizitza oso baterako prestatzea, bizikidetza harmoniotxua garatzerekin eta gizarte justu eta zuzenago bat e, eraikitzarekin komprometitua, natura zaintzarekin, garapen jasagarriakin konprometituak balio batzuetan eztea, eh? atzo ere ateratzen behin eta berriro, jarrerak, balioak, badu, badugu xedea, eh? Hortan eh ezan bar dizuet eh, UNESCO adibidez goraipatu dula eh, hemengo kurrikuluma ziberri batez ere eh, ikuspegi humanista hori du daukalako, ez taka ikuspegi bakarrik eh, Bastakit, ekonomizista utilitarista eh, beste sistematan bezala, gurean nolabait eh, balio erantzi bada enfoque humanista. Eta azkenik, bueno, ba, bizitzan, zehar, etengabe, ikasteko eta eh, jarraitzeko prestatzea. Bai? Xede horiek lortzeko, ba, ikasleek kompetentziak jakin batzu, oniarizko kompetentziak garatu behar dituzte, eta guk hortan lagundu beharko diegu. Eh, Bueno, kompetentzia badakizue. saspi disiplina artekoak eta bos zehar kompetentziak. Eta hemen ez da ni matematika du irakaslean neri hartuko dut disiplina matematika kompetentzia eta nahiko dakat, ez? Lehenengo gunean entzun genuen bezala, eh, Xabierrek eh, gogoratu zigun, bos zehar kompetentzia horiek guztiona direla, eh, une oro landu behar direnak, gelan eta beste kompetentzien bitartez lortzen dira edo garatzen direla. Gurea gainera, osea, eh, komunikazio gaitasuna eta digitala zeharkakoen zeharkakoa da, orduan zer esanik ez eh, duen garrantzia. Eh? Oinarrizko kompetentzia batera erabili behar dira, kompetentea izateko eta ideiak ekintzetara bihurtzeko. Gure proposamen kurrikular guztietan txertatu beharreko kompetentziaria. Nun, ba, prozedura eta jarreretan. Eh? Ikaslekin landuko ditugun prozedura eta jarreretan. Eh? Elkarrekin eh, elkar bizitzarako kompetentzia, bueno, hor, seguro talde lana bultzatuko deula, eh, lan kooperatiboa, dena delakoa, ikasteko eta metzatzeko kompetentzia, teknika jakin batzuk landuko ditugu eurekin, e, ekimena eta ekintzailerako kompetentzia be, beti ere erronka jartzen badiegu, ba beti emango diegu eurei e, nolabait aukera protagonista izateko, norbera izateko, e, autorregulaziorako ba, teknikak, autobalazioa, e, hori guztia kontuan hartu behar dugu eta komunikazio eta digitala e, barne. Oien, bueno, itze zitziz gabeko eta modu digitalean komunikatzeko kompetentzian. Gure hain zuzen ere, eh, kompetentzia digitala definitu genun, ba, Europak e, eh, hartuzun edo adostuzun definizio horren e, arabera, ez? Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak modu sortzaile kritiko eraginkor eta seguruan erabiltzea. Ikasteko, aiziarako, inklusiorako eta gizartean parte hartzeko. Hori da nola bait, e, eh, guk ere hartu dugun e, definizioa. Hau dena, e, lotu dugu. Ze, ez ziberri nola moldatu edo osatu genuen urte horietan, etorritzen ere dikomen karpena Europatik, oin arte ez zegoen markorik Europan, eta hizkuntzakin egindan bezala, hizkuntzetarako marko bat badago, ba, e, eh, kompetentzia digitalerako egin zen marko adostu bat. E, uste, ukerrez banago, laro eta mar aditu gehiago parte hartu zuten, bai, izan zen Europa Komisioaren enkargo bat, baino behin hori, e, bueno, adostu zuten, eta ematen digu referentzi marko bat. Gurean ez da preskriptibo izango, beste autonomi eta bai, ba, dibidez maite gonik aipatuzun laurreko gunean, Estremadurako ez, eh, esperientzia. Estremaduran hori nolabait normatibizatu indute, e, eh, lege, lege bihurtu dute, eta nolabait eh, eskakizun batzuk egongo dira. Maila desberdinetara iristeko edo eh, hortan akreditatzeko, bai? Gurean ez, zergatik, ba, arrazoi nagusia da, hau gai oso aldakorra dela. Oen, eh, maite beak ere izan zuen, dikomen bigarren berzio bat ja atera dela. Zeret, ba, amairuan atera balemazen lehenengoa, pentsa, hiru urte buruan ja aldatzen da, ez? Eta aldak, hain aldakorra izan da, ezin dugu mm, marko finko bat edo marko eh, estanko bat eh, ezarri. Bala, ba, eh, asko lagundu digu ere ikano zen eh, ekimena hemen eh, gurean eh, Euskal Erkidego Autonomoan, Eh, gobernuak enkargatu zuen eh, agenda 2015erako agenda digital bat herritar guztientzako kompetentzia digitalak eh, ba, asaltzeko eta hoiek suspertzeko. Horren izan zen Eusko Jaurlaritzako departamento ia gehienek hartu zuten hori erronka bezala ikanosek e, moldatu zuen edo eraman zuen lan guztia eta esan behar da, Europa baia eredugarri izan gela. E, eh, hortan, ikanosek sortuzun autobalaziorako tresna bat, e, eh, eh, edo herritarrek bere burua balatzeko, aurrekoan josik e, asalduzun, ez? eta hori eskuragarri dago, e, edo zein herritar, edo erakunde, eta bar. Ez? Horrekin lotuta, esan Europak ere pentsatuta daka olako antzeko erraminta bat sortzea irakasleontzat, lehontzat, baina autoebaluazioa iteko. Inoiz ez, gero hori eh, ite txartel batera eramatea, e? bueno, hor kolektibo batzuk egiten dute, bat, dibidez, funtzio publikoan sartzeko eta hor dago indarrean ite txartela. Katalunian ere, e, maite goniak esan zuen bezala, e, zarete kompetentzia digital eta metodologikoa. Bueno, ba, digital hori lortzeko handa doon IT txartel hori indarrean dago, zena hortaz baliatuz ematen da lehenengo e, kompetentzia digitalaren maila. Gurean, irakaskuntzan ba, oso zaila ikusten genuen, e, hemen, ba, jente asko daude, eta hori gainera finkatzea haingai eh, aldakorrakin ba, zaina egiten zaigun, ez? Orduan, erreferentzia bezala, emango ditugu segituan eh, dizkomenera bera, eh, bai ikaslentzat eta bai irakaslentzat, eh, kompetentzia digitalen marko edo mapak, eh, baina eh, lan tresna bezala. Vale. Eh dekretotik bi artikulu bakarik e, bi artikulotan bakarik erreparatuko dugu. Amabigarren artikuloa, lehenengo gogunean jantzun hori da pixkat gure eh, sostengua horrek ematen digu, digitalerako, eta gero behatzi artikulua artikuloa metodologia nola baiz, eh, suspertze aldera. Bueno, e, artikulu honetan, ba, lehenik behin, esaten digu, oinarrizko hezkuntza amaitu duen ikaslea, kompetentzia digitala eta mediatikoa izan behar du. Bai? Bigarrenak esaten digu, alfabetatze multimediatiko hori lortzeko, baliabide digitalak eduki behar dira arlo eta ikasgai guzti guztietan. Gero, modu etikoan eta arduratsuan jarduten ikasteko eh, kompetentzia hori horrela garatu behar da. Eh? Eh, aurreko gunetan jarrerak eta balioak eta aipatu ditugu, hirugarren nolabait atalak hori eh, eh, azpimarratzen du, ez? Ba, bestea beste kontuan hartuz, pertsonen intimidadea, norberaren irudia, sexu joera, nortasuna, eta aurre egine seksismoari arrazekeriari, Eh, alderdi horiek ere sartu egin behar direlako, irakaskuntza, ikaskuntza, bueno, bestela ere, zena eh, esparru digitalean, ba, esparru fizikoan, eh, edo eskola esparruan egiten dugun hori, eh, trasladatzea. Eta azkenik, irakasleen kompetentzia digitala ere sustatu behar dela. Eh, hori guztia lortzeko. Hasiko gea, lehenengo atalakin, eh, amaitzen dutenean, ze gaitasunak lortu, edo, ze kompetentzia digitalak lortu beharko lituzketen gure ikasleek. Hau eskuragarri da kazue, ez dut dena azalduko, baino hemen, gero emango dizuet, fotokopiaten ere eh, lan, tal, eh, aiteko, eh, taldean. Hau da, bigarren eskuntza bukaeran, bukaerarako, eh, ikaslek bete beharko luketen perfil, profil digitala, erreferentzi dezala. Eh? Badakizue, eh, dikomen bost esparru beristen ditula, informazioa, komunikazioa, eduki, edukia sortzea, segurtasuna eta arazoa bideratzea. Guztira, hogeita bat azpi kompetentzia dira, eh? informazioan hiru dira, informazioa arakatzea, bilatzea eta baitzea, filtratzea, informazio balatzea, informazioa metatzea eta berreskuratzea, informazioa kudeatzea. Eta bakoitzan jarri ditugu dizkomen asaltzen dira hiru e, lorpen maila. Eh? Oinarrizkoa, tartekoa eta aurreratua. Bueno, ba, pixkat tonalidade hauekin idea pixkat egin dezakezu eta gaina jarri dugu. Hau izango litzakea aurreratua. Informazioaren bilaketan e, maila aurreratua lortu barko lukete. Eh? Informazioaren ebalatzean, e, eh, bai, aurreratua. Eta informazioan, nola, kudeaketan, eh? gorde, berreskuratu, hortan, tartekoa. Eh? Lortu barko lukete. Komunikazioan, edukia sortzea, eh, ba, gea ere aldatzen, bigaren bezala edukia sortzea, informazio eskuratu, informazio horrekin, informazio hori tratatu, eta ezagutza bihurtu, edukia sortu, ez? Bueno, ba lehenengoan edukia garatzean, ba maila aurreratua e, lortu beharko lukete. Eduki digitalak ekoitzi ditzaket zenbait formatu, plataforma ta ingurutan, zenbait tresna multimedia erabili, erabiliz, e, eduki originalak ekoizten esperientzia badaukate. Bigarrena, integratza eta berregitea, lehen zeuden eduki osagaiak nahaz ditzake eta eduki behar e, berriak sortzeko, maila horrelatua, egile eskubiak eta lizentziaak e? horrek zer ikusi handia daka jarrerakin, edo zarean egoteko jokaera batekin, eh? tartekoa, eh? copyright, copyleft, creative commons, arteko desberdintasunei buruzko zagutza intuitiboa daukat, eta sortzen dudan edukiari zema lizentzia aplikatzeko gai naiz. DBH eh? bukaeran. Programazioa, ba, maila tartekoa, hainbat programat eta aplikazioen moldaketa egiteko gai naiz. Konfigurazio e, e, aurreratuak, gailuetan, programazioen oinarizko moldaketak egiteko gai naiz. Eh? Bueno, hemen dakazue profil e, irtera profil hortan. Komunikazioan, ba, ikusten duzu ere. E, aurreratua, teknologien bidez interakzioa, informazioa eta edukia partekatzea tartekoa. Errigintzan online parte hartzea, e, esan dugu, ez dela bakarrik maila akademikoan, herritar bezala ere, e, gizartean ere, parte hartzen hasi behar direla. E, hor, oinarrizkoa jarri dugu, batez ere, bueno, ba, eta, eh? ondikan hain txikiko ikaslea direlako. Kanal digitalean bidez lankidetzan jardutea, netiketa, atzore eh, ikusi genuna, ma, tarteko maila, online etiketen printzipioko esagutzen ditut, eta nire testu inguruan aplikatzen ditu. Nortasun digitalak kudeatzea ere, jarri dugu. Eta gero ja, bueno, ba, segurtasunean, ba, gailua babestea, datuak eta nortasun digitala babestea, osasuna babestea, ingurumena babestea, eta arazoak bideratzea, eh? hau ere oso garrantzitsua da, esparru hau, ba, ikusten zuen, beste lau azpi kompetentzia dira, eta lauetan tarteko maila askatu Edo, bueno, lortzeko erreferentzia jarriko gauza bera e, lehen eskuntza bukaerarako. Ez dut eh, azalduko, baina hor dakazue eskura garri. Justet, entresna oso interesgarria diela, zuen programazioetan, departamentoko lana, zikloko lana, eh, eskolako kurrikulum proiektua egiterakoan, ba, pixkat hauek aurreikustea, e, modu ezberdinetan. Eh? Bat izan daiteke, egiten ditugun jarduera bietan, ze azpikompetentzia lantzen dituzte gure ikasleak. Eta hortikasi, holako txekin bat egin, eta esan, ah, ba, hau ez du, azpikompetentzia hau ez du inorrek e, lantzen, jorratzen ikaslekin. Ba, guazen hau txertatzea, eh, nire, edo zure programazioan, edo bestea, edo lako proiektu unidad edo, batez ere hortarako. Ez bueno, guztiak eh, lan guztian une oro sartzeko. Eh, batez ere da, utxunea antzemateko eta horiek gero jorratzeko. Eh, eh zer esanik ez, gero, herritar hiritar bezala ere, bete beharko ditula. Orduan, hori zor behar digula ikaslei eh, kompetentzia digital hauek garatuta atzera behar direla, ba, oinarrizko eskuntza bukatzen dutenean. Aur eskuntza kontzat ez dakoago gorendik, eh? baina seguro izango dela irautza horientzat ere. Eh? Ze txikia datoz, oso honetan potente, potente. Eh? Bai, bai, bai. bai. Bilatzailean onena YouTube da. Jartzen dutean nahi dutena, eta ja ikusten dute bideoa, eta ikusten dute, eza. eta idea eta dute oso bizuala, oso hor dato hori bai. Bueno, bigarrena, Bueno, zehose galdetzeko balima mago eh, zuek eh, lasai galdetu, eh? Bigarrenan, bueno, ama bigarren artikularen bigarren atala, baina bai esaten digu, baliabide digitalak eduki behar direla arlo eta ikasgai guzti guztietan. Baina ez edo nola, ez lehen egiten genuna ba, errepikatzeko, atzore aterazan, ba, eskola 2.0-ren porrota alde bat, alderri bat izan zala, bueno, ba, metodologikoki ez zalaia toki askotan ez erraldatu lehen egiten genuen gauza bera digitalean. Askotan irakaslearen e, azalpena edo txapa edo, bueno, ba, indartzeko, adibidez, arbel digitalak oso ondo eh, sartu ziren, ba, bueno, gure azalpenak indartzen ditulako, asko ez ikusgarri bihurtzen dutelako, ez? Orduan, teknologia baleatu behar dugu gauza, bueno, lehen egiten ez genitun gauzak, edo ezin genitun egin gauzoiek orain egiteko. Eh? Ikasleekin egiteko. Metodologia nolabait aktiboago bihurtzeko. Ikaslea sortzailea gertatzeko jarduerak nolabait sustatzea aldera. Bai? Hortan datza er, erronka, ez? Eta hemen, dut, e, aliatu honena eta Lehenengo aldia da, kurrikulum batean ere, ba nola dait, oinarri metodologikoak preskriptibo bihurtzen direna, ez? Esaten digu ja, kompetentzia garatzeko, eh? oinarri metodologiko hauek eraman behar ditugula aurrera. Ez da lehen bezala, loxen edo loen, bueno, ba, horruzten zula, edo metodologia guztia zirela balekoak kompetentzia garatzeko. Eh? On ja, esaten digu, bueno, ba, metodologia hauek direla aproposena, eh, ez besteak bastertu beharri, baina nola bait, hauek, hauei, eman behar diogu lehentasuna. Eh? Eta behatzi garen artikuloak eh, hori aipatzen digu, ez? Eh? Horren esaten digu, oinarizko kompetentzia garatu alitzateko, egoera errealeteko jarduera proposatu behar dira. Eguneroko bizitzako problema nagusiak jakintzarekin lotuz. Eh? Errealitatetik abiatu, egoera arazo errealetik abiatu, eskolakoak, herrikoak, ingurukoak, gizartean daudenak, hortik abetuta, bueno, ba, e, irtenbideak sortzen trebatu dugu gure ikasleak. Oinarrizko kompetentzia ganoraz ikasteko, ikaslea modu aktiboan implikatu behar du, jakintza bilatzen, ikasten, experimentatzen, hausnartzen, aplikatzen eta komunikatzen irakaslea ikasleen ikaskuntaren tutorea izango da, eh, zena ikaskuntza prozesua diseinatu, planifikatu, antolatu hori izango da gure lana. Ez zenatoki horiek antolatzea. Eta hortan digitalak asko laguntzen digu. Eh, baliabide digitalak, eh, ba ingurun eh virtualetik hasita, eh 2.0 eh, aplikazioekin jarraituta, hortan baliabide digitala asko lagunduko digute. Gero esaten digu, problema eguera konpontzea eskura dauden baliabideak modu integratuan erabiliz. E, baliabideak hor gero esaten digu, azken, azkeneko hortan, edukiak baliabidea dira. Eh? kontzeptuzko edukiak, horiek baliabidea dira, kompetentziak lortzeko. Zan, ikasleak gai, izan beharko da, edukiak mobilizatzeko. Eh? Zeo zertarako eh? mobilizatu edukia ezagutzak, baina egoera bati irten bidea emateko. Eskolaren sede nagusia da informazioak eta ezagutza transmititzea, oinarizko kompetentzia garatzea baizik. Haro, erronka hau ez dago bakarrik eh, digitala edo ikate ardura dun edo ikate salzeroi, eh? hau irakalde guzti guztiei eragiten die. Eh? Eta irakarle guztiak ere digitala gea, izkuntza Irakarle garen neurrian digitalak ere bagea. Bueno, ni baino beto, ba, aritonek azaltzen du, pixkat, e, metodologiaren erronka hau. Ez da gaur egungo erronka. Eh? Hau, eh, Manuel Area da, eta ki zuen, la laguna Tenerifeko Unibertsitateko irakaslea da, eh? aditua gai honetan, azken honetan dabil, e, mukak e, eh, nola baite eh, zabaltzen, mek edo intezetik Madrilgo ministeriotik, oso muk interesgarriak, eta hain zuzen ere alkatzen dizuet kompetentzia digitalaren inguruko muka bideoak YouTubeen dauzkazue, hori zatitxo bat ikusiko deun, beak erabiltzen duen paradigma metafora da eh, nola bait tenemos que recuperar la pedagogía del aprender creando eh? ikazlea kompetit da eh, sortuz ikasten badu eh? sortuz beti pentsatuz arazoei irten bidea eman lehen esaten genuen aprender bueno eh, modu aktiboan esaten genuen eh? Orain, que eh, ya gustatzen metáfora Metáfora, ¿es? Sintetizar en una etiqueta es hablar o pensar en un modelo, un enfoque educativo de la pedagogía del aprender creando, no del aprender repitiendo como dijimos anteriormente. y este es, digamos, el modelo más adecuado para una educación en esta llamada sociedad del conocimiento del siglo XXI, que se caracteriza, debiera caracterizarse por un proceso de aprendizaje constantemente eh, donde el alumno tenga que enfrentarse a situaciones donde tiene que tomar decisiones de modo autónomo e innovadoras eh, para dar respuesta, como digo, a situaciones problemáticas o complejas. En definitiva, y frente a la competencia que decía antes de, dominar el saber en la cultura sólida, hoy hablaríamos ser competente en esta cultura líquida, cambiante y en constante transformación. Pero fíjense una idea que para los educadores es muy relevante e importante. Todo esto puede parecer una pedagogía novedosa, propia del siglo XXI. Sin embargo, curiosamente, las ideas fundamentales eh, eh, que dan sentido educativo y fundamentan esta pedagogía del aprender creando tienen más de 100 años. Autores como Dewey, Montessori, de Croly, Vygotsky, Piaget, Freire, Freinet, fueron los que nos dijeron, como digo, hace ya casi un siglo, de que eh, la, escuela debe eh, formar a su alumnado a partir de conceptos tan básicos que ahora tienen mucha vigencia y actualidad, como son que el alumno aprenda de su propia experiencia, que sea él el constructor, el creador del conocimiento y del saber, cada vez en la medida de lo posible adaptemos e, esa formación, esa educación a las características individuales, personales de los sujetos que tenemos en nuestra aula, que a la vez favorezcamos un aprendizaje colectivo, cooperativo, social en definitiva y sobre todo que no seamos, no utilicemos eh, como docentes una metodología del eh, aprender repitiendo lo que dice el libro de texto, sino que les planteemos proyectos de trabajo, de investigación, de indagación, de exploración al alumnado para que él, como digo antes, vaya construyendo el saber utilizando la red. Para acabar, Orai? Bai. diona, ba hori, e, oin asmatutako metodologia, pedagogia, e, hori e, gehieno badakigu, saia da gelera eramatea. E, e, proiektutan lanitea, e, ez du esan nahi, une oro proiektutan inbarrala lana, ez? Irakasleo ezin dugu, ez dakagu denborarik hori dana antolatzeko. Eh? Gero ikusiko ikas materialak eta ikas material digitalak ere eh, laguntza ematen digula hori aurrera amateko. Eh, honen ari harira, eh, komentatu behar nizuen, adibidez, ba, Finlandian, eh, modan dagoen eh, sistema hortan, irailetik aurrera txiko kurrikulum berri batekin ere lanian, eta hain justuan alde batetik jorratuko dituzte saspi zehar kompetentzia, oso antzekoa gure bost hoiekin, zazpi, eh? eta arlo guztietan eh, landu beharreko kompetentziak izango dira. Eta gero, ikasturtean zehar behartuta dago dira gutxienez astebete eh, proiektutan lan eh, egiten. E, gutxienez, astebete proiektu interdisziplinar bat eh, antolatu bargote irakaslek, ikasleak, eh, bueno, ba, indarrean jartzeko kompetentzi guzti horiek. Orduan, honek ez du esan nahi dena oain proiektutan lana egin behar Eh? Baina tartean, tartean, eh? egin behar direla, guk sortua, beste batzu sortua, edo ikas material jakin batzutan eh, oinarrituta. Eh? Baina metodologia benetan, hauzia hor dago. Kompetentzien garapenerako, kompetentzien... eh? eh ez hainbeste teknologikoa, eh, ni uste, etena hor daukagula. Eh, esaten dute, bretsa digital, bretsa nire ustez, bretsa metodologika daukagu, ez? hortaskatuta daukagu, kriston beldurra ditugu, hau aurrera datatzeko, Eta orduan, behar dugu andamiaje hori. Eh? Materiala, proposamena, eta elkarlana, eh? Jordi Adelek esaten du beti, nahiko esango litzake irakarle bakoitzak unidade didaktiko bat edo webquest bat sortuko balu eta bestekin konpartitu, pentsa zenbat material izango gaituzke, eh? Modu honetan gero lan iteko, bai? Orduan, bueno, alde batetik ez agobiatu ere, eh? baina eh, honetan ere trebatzen, trebatzen kumbar geha, aldiro, aldiro, ba, proiektu batzuk, modu honetan lan egiten ikaslea protagonista izateko, ikaslea eh, ba, kompetentziak tartean digitala lantzeko. Bueno, e, eredu batzuk ekarri izkizuet, gero ere landuko ditugu lan saiotan, eh? ba, e, eh, berritze egunean sort, sortzen egia olako ejemplifikazio batzu, eh? unidade bat izan zitekeen, eh? edo sekuentzia segida didaktikoan nahi bezala. Ikasleen e ikaslari jartzen zaio, nola eh, arazo egoera bat, problema bat, ez? Beharrezko alda txertoa jartzea, beti oinarrituta realitatean, ez? Ba, 2008 ekainan ekanean, eh, hile gintzen, dikteria jotako kataluniako urteko aurra. Eh, hori prensa eta komunikadioetan saldu Gaitz horre lehenengo kasua da estatuan, eh, bueno, Gironan gertatu zen, problema, zure ikastetxean medikuntza alternatiboaren aldeko zenbait familia daude eta zure ikaskide batek ez ditu hartu dagozkion txertoak. Gai horren inguruan interes handia sortu da eta zuek errealitate horri buruzko iritzi kritikoa garatu behar dezu. Gai horren inguruan informazioa eskuratu behar dezu, irizpide personala eta razoitua edukitzeko, gero lantaldean egingo ezun txostenean asaldu eta argudiatu alizateko. Orduan. Sedea zein da, ba, txertuaren beharraren gainean iritzi personal arrazoitua ematea. Ataza, beti hon bardu zertarako bat. Eh? Azkeneko lana taldeka orkespen bat egita izango da, nun gaiarekin lotutako argudio testua eta irudiak agertu behar dira, eta bar, eta bar. Eta hau dana produzio digital batean, eh? seguruna, bukatuko du. Ez da zertan beti digitala izan behar, izan daiteke, eh, erakosketa bat, izan dike kanpaina bat, izan dike hitzaldi bat, eh? baina produkzio digitala egiten badu bukaeran, seguro indar gehiago emango diogula. Ez? Gero blogea jartzeko, edo bideoan grabatuta ez, noa jartzeko. Piskat, hildo honetatik, kunbarko gineke, ikaslea benetan egoera realetan eta arazoen aurrean jartzeko, eta eurek informazio eskuratu, aztertu, modu kritikoan eh, aukeratu, hortik ezagutza moldatzen jun, ero horri zeirten bidea mango dion eh, eduki digital bihurtu, bueno, ba, praktikan jarriko luke, atzo amaiak asaltzen zigun, plearen ikasteko modu hori. Eh? Bueno, beste bat ere badokagu, baina gero taldetan olako egoera jarriko dizkizuegu gero, ba, pixkat, ze jarduera digitalak egingo zen dituzketen hortan ikasleekin. E, beste egoera real bada, ba, bueno, ba, gazteizen, tranbia linea berri bat behar dute. Ordu ze proposamen egingo zen dituzken, edo mendonostin, orain metroa dalata, bueno, ba, egoera real bat izan daiteke, informazioa eskuratu, kontrastatu, Eh, modu kritikoan tratatu, bueno, gero proposamen bat, jakin batekin, eta beti zertarako batekin. Bueno, ba, bukaeran ingo deu, idatzi bat, udaletxera, auta-auta bestea, eskatzeko, edo honetan, erreparatzeko. Bueno, marko pedagogiko esaten digu, atzo, amaiak hain ondo saldu zigun, plearen eh, ikasteko modu hori. Eh? Oinarizko eskuntza amaitzean, ikasle guztik eduki behar dute plea, ple delako hori. Eh? Eta ple delako da ikasteko modu berri bat, ez? Norberak erabiltzen dugun, tresna zerbitzu konexio multzoa, kompetentzia berriak esku, eskuratzearekin lotutako helburua lortzeko, batez ere, bizialdian zehar gero ikasten jarraitzeko. Eh? Modu autonomoan, modu kritikoan, ikasle horiek jarraitzen, eh, ikasten jarraitzen. Eta hau da, pixkat, e, planteamentua, e, bai amaiak erabiltzen duna, eta bai David Alvarezek erabiltzen duna plearen inguruan. E? Hemen pixkat, islatu naiz izan dut, dikomen bost e, esparru ere moiek, e? Eh? informazioa, komunikazioa, edukia sortzea, segurtasuna, eta arazoak bideratzea, baina beste modu batean metodologia horrekin ustartuta, nola bait. Eh? Zategu, metodologia aktiboan, lehenik eta behin, honbar du, arazo egoera bat, arazoa bideratzeko eh? erronka bat, beti, eta ataza bat. Hortarako, informazioa bilatzea jumargea, informazio hori kudeatzea, eh? horrekin eduki bat sortuko dut, sortuko dugu, eh? e, izan, gehienetan talde lana izango dalako, eta gero komunikatu dut, egingo dut, partekatu, zabaldu, eh? Eh, sortu dudan eduki hori. Eh? Plearen inguruan mugituko litzake ikasteko modu aktibo hori. Eta jakina, eh? segurtasuna beti hor bermatuta edukita, bai jarretan, bai erantzunkizuna, eta bar, eta bar. Eh? Guztira, problema egori erantzuna emanez, eh? sortuz ikasik sortu ikasi izan marko luke paradigma berri hori. Hau dana, bueno, ba, atzuko zegenuna, informazioa bildu, aztertu, ez, ez Bueno, ba, e, nik proposatzen dizuet, plearen e, hori arlo guztietara eramatea. Disziplina guztietan lan egitea modu hortan. Bai? Zesan dugu, zehar kompetentzia danez, eh, komunikatzeko kompetentzia eta digitala, ba, disiplina baitako kompetentzia edo arlo guztietan landu beharko dugu. Eh, guzti, guztietan. Eta hemen, gure aliatu berezia, izango da, teknologia arloa, teknologia kompetentzia, eh, kompetentzia teknologikoa, batez ere bigarren eskuntzan lan, lan zendana. e, pasako dut, ze uste, e, denboraz. Me jarri izkizuet, e, eh, balazio irizpide batzuk. E? Iskuntza kompetentzian, zientzia kompetentzian, e? hor ere txertatzen dira ebalatzeko irizpide digital batzuk. E? Baina, bueno, jungo geha, teknologiara. E? Ez ziberren, teknologia kompetentziak hartzen du ere digitala. E? Nolabait, hor olako uztarketa edo pareja betxo ba, egin da teknologian nola bai, arrakasta orain teknologia arroa eh? bidaren ezkuntza izugarria da eh, ba, oza, emergente da, gaur egun ba, batez ere teknologia digitalare oso ondo eh, txertatu dulako eh, euren proiektotan, ez? Teknologia teknologoek esaten dute beti, baina gu aspaldia proiektotan lan egiten, eurek horrela egiten dute lan. E, arazo teknologikoa, teknologikoak zehaztazunez eh hautematzen dute. Ingurune teknologiko baliabideak anitzetan mugitzen dira, irtenbide teknologikoa beti saiatzen dira sortzen. Eh? Modu honetan, aspaldia lan egiten. Eta digitala oso ondo txertatzen aidea Ba, robotika dala, eskaraz eh, dala, e, hori guztia oso ondo e, eh, iru, de in, impresioa, hori dana oso ondo txertatzen nahi dia lendik dia metodologia hortan lanean e, eh, aizirelako, bale? Bueno, ba, teknologia arloa oso ondo tortzen zaigu diskomen edo kompetentzia digitalen zenbat esparru indartzeko. Alegia, edukia sortzean, ikusi dugu, 3.4 hortan programazioa asaltzen zala, ez? Ikaslek e, eh, programazioaren astapenak eta garatu barituzte. Bueno, ba, teknologia kompetentzian, teknologia badakizue lehenengo bigarren eta hirugarren debeatzen, eh be bai, denontza derrigorezkoa dala eta laugarren debeatzen autazkoa, bai? Baina lehenengo 3 urte hoietan, eh, da. Ordun, hor daukagu oso eh tokiona indartzeko azpi kompetentzia haue. Iru punto lau edukia sortzea, programazioa robotika, web garapena, segurtasuna, batez ere gailuan nolabait erabilpenean trebatzen direlako, eh, arlo hortan, gailua babestu, sareko arriskuak ekiditu, privatasuna, nortasuna digitala babestu, eh? arazuei, arazoa bideratzea, ba, bai teknologiko txikiak edo arazo bestelako arazo konplexua goi ere irten bidaganez. Orduan, teknologia arroa oso eh, esparru interesgarria bihurtzen zaigu honetan, eh, kompetentzia digitala garatzeko. Eta, ez dakit denbora aldean zemos baditzen. Lehenengo eskuntzan, bai, lehen eskuntzan ere eh, kontuen hartzen da alderdi hau. Eh? ingurune arloan, bloke batzutan, eh, zer, laguaren blokean dala eh, proposatzen da olako proiektu bat itea ikaslekin. laugarren maiatik aurrera, eh, eh, proposatzen da proiektu teknologiko bat egitea, ba, batez ere, adibidez, scratch eh. Hemen adunarri eh, aduna eskolan, egindako lan batzuk. Kaixo, arratxaldeon. on. Aber, on. izatea zuek iten? Eh, historia e, bat. Historia bat, eskarretz programakin. Da, neu, e, eh, historia bat, dala, historia bat, doala, eta e, eh, gigantea esnatu dut. Erraldoia. Eta demostrazio bat ingaldi guzue. Bai. Bai. oso Eta zuek, ze izate egiten? Pues, guai ja jokuak, adidez, nik indet joku hau. Bideo jokuak, eh? Eskratxekin, bideo jokuak egin daitezke. Hil egiten da, eta hiltzen daren mezu bat bialtzen du eta fondoa aldatiten da. Aha, oso ondo. Eta zuek ere, ze izate eh, eh, Leno joku bat indeu, eta Eta bain nahi egiten beste joku batzuteko ideia gartzen. Ah, oso ondo, oso ondo. eta zuek, zein zatea? Guek ja, refrakzioa izlapena eta kolorez deskomposaketan teoria bat eh, idazten. Aha, eta zerat izabete hor, bateri gabe gelitu atzeate. Bai. <laughs> Ah, bale, bale. Bueno, a ber, zu, zein zea horriken? Eh, ez bat, eh, barrera indikita betxi dena, ekimeki Eta, nola funtzionatzea da, ba, ber? Ba, hemen matu gero hau, eta bai. Ara? Ah, eta pasaitea. Oso ondo, eh? Jesus, eta hoi programazioa kutsikei ez ordena ber berzie pro... Eskratxekin. Ah, eskratxekin. Oso ondo. Eta zu? Pues, gu indau e, eh, astensorea, eta e, eh, maten bai Bai, baina barkatu, hor, etxioi zer da? Etxe, eh, hau da, guendela bi, iru, oza, guendela irurteko maketa bat. Ta bai. guain, e, indi astensore bat. Ah. Eta, maten bai lehenengo bot, e, botoi ba, batei, matera batea, eta gero bila, eta irua. Ah. Bai, a ver, a ver. Mandioan lehenen goa. Lehenen solairua. Aha. Aiz. hitz. goa solairua. Bigarren solairua. Pa, ba, azkeneko solairua. Zero solairua. Eta ahotsa ere zuek sartu dio zuen? Eh, bai, logarren goa maiako. Oh, da. Bueno, ba, eskarrik osko denei, eh? Zorregatik. Bueno, aur, jo. Bueno, ikusten ez ezea artista, dian, eh? Hori, lehen eskuntza. Adina, horiek e, bos, bosgarre maia horrela izango da. Bai. Baina Claro. Claro. Eta esate, aitortzen ziaten, eguarditan ere gelitzen ziela iaia baskaldu gabe. Ba, buru belarri horrekin, haber nola zehatzen arazo hau behiz diaztakiz izer, bueno, ba... Eskerri txikitan gauza Bai, bai, baino... Bai, ikasle emanezkeo bidea eurek ere zentratu eta iten dute lana horrela, eh? Bueno, ba hori pixkat eh, teknologiakin lotuta, ez? Eh? Digitalak e, hartu du e, azken bola da honetan, ez? Ingurune, ingurune, inguruneko proiektu bat. Ingurunen dagoen bloke bat da pixkat makinak eta teknologia eta hori garatu, eh? betiko gaia da. Bai, hori da. Bai. Oso, bai, bai. Proiektotan aduna bai, proiektotan bai. Bai, bai, bai. Bai, bai ja trebatuta, ja, hombre, baldintza bai ituzte bai, hori egia da, eh? Baina lehendik ere ba proiektota proiektotan lan egiten eh, ohituta zeuden. Bai. Herri eskola da, bai, eskola bakarra. Ni brometan esatenien, ba, ez da larritzekoa, irizarrek lantegia mugitu zana, justo eh, autobus berriak eta adunak e, adunan ditu, ez? Eta zen, eh, ba, ez da holako neska motikoak ikusita, eh? Fitxauta, ja, fijo. interesgarria gainera, ba, neska hauek beste bai, bai. da. bai, bai, bai. bai, bai, Bueno, e, eh, edurne sauten zuen lehenengo gunean jaterazun pixka gai hau, eta bea hor da bilere gai hau ez sustatzen, eh, informatika fakultadetik eta. Bueno, Ebaluazioaren inguruan, ba, zer gutxi, e, eh, ziberri ez daka proposamen jakinik eh, ebaluazioa aurrera taitzeko, baina ematen digu den pista bat, e, kompetentzia digitala ezin da neurtu, baina biden erabilari edo erabileraren maistasunari buruzko datu kuantitatiboan bitartez bakarrik. Eh? Aztertu behar da, ea balebidak modu egokie, eraginkor, etiko, tarduratxoan aplikatzen diren bizitzako alor eta egoretan. Hori esaten digu. Eh? Atzo aterazan gaia da, esan teknologian erabilpenean eh, jarrera, balioak, hori guzti. Bueno, eta ebalaziorako tresnarik potenteena, eh, portfolio deu. Eh, digitalean gaina oso ondo moldatzen den tresna bada eta oso potentea da. Ez iberrik ez duzaten, baina gure gomendio bada. E, portfolioa erabiltzea ikasleen e, ikaskuntza prozesua e, evidentziak horre gordetzen juteko, evidentzia digitalak, egiten dituzten lanak, pentsa, aurrezkuntzati jasoten hasiko bagina, ikasleek egiten dituzten lan txoiek biltzen jongo bagina, eh? zen olako altxorra izango goen eh? Eta ez bakarrik bilduma bezala, eh? Bueno, ba, hausnarketa personala iteko ere, norbera, bueno, ba, jabetzeko zen olako ikaskuntza progresioa egiten duen, nola ikasten duen hobeto, zer atera hobeto, hortarako oso oso erraminta potentia da, eh? Metakognizio hori eh, egiteko. Azken finean, bea autonomo izateko eta ikaskuntza ikaste prozesuak aurrera bea bakarrik ateratzeko. Irakaslearen e, eh, kompetentzia digitala, bueno, ba hementxe dakazuet lehen ikaslentzat erakutsi dizuedan marko mapa hori, eh, egin dugu proposamena ere irakasleontzat. diskometik abiatuta hemen duzue, dakit, eh, horri e, aldea osatzen zen, birritzegunen eh, sortu genuen, moldatu genuen e, webgune bada, digitala.berritzegunen nagusia.eus, e, baina hor, estekatuta da Ba, hemen dituzue irakasleen formaziorako e, berez erreferentzi jakin batzuk azpi kompetentzia bakoitzean ze lortu eh, beharko genuken ba, irakasle kompetente digitala izateko. Ontarako, ba, erramintak ere baditugu. E, hori barkatu. Ikano hori komentatu deu. Eh? Eta bizka formazio ikastetxean aurrera ateratzeko, bazen ba, baliabidere biltzen aigea. Eh? Hemen eta azpi kompetentzia bakoitzakin estekatuta daude ba, zenbat baliabide, baina interneten sarean a, ah, topatutako baliabidea. Hau, mm, honen sedea da, ba, pixkat, ikastetxetan egiten ari zareten formazioa, ba, pixkat, bideratzeko gida moduan, izateko lehen e, esan deguna, ba, ikaslekin e, guase txekin hori egitea, ber, ze azpi kompetentzia lantzen ditugu, gure ikastetxean edo irakasleko klaustroan zeintzu falta zaizkigu? Bueno, falta zaizkigu noiek, ba hobetzea modu hortan lan egiteko. Eh? Autobolazio horregatik ona da. Eh? Klaustrozoak egiten badu autobolazioa, gero ateatzen den argazkian ikusten dira argi ilunak. Eh? Bueno, ba, ilun horiek pixkat argitzen juteko baliogarria da estrategia hau. Eh? Bueno, eh... Manuel Areak dio, irakasleon pixkat lana, eh? beak ere beste metafora, hiru metafora hauek erabiltzen ditu. Eh? Ba izan behar eduki nola baliabideak aukeratzea, eh? content curator, aurrekoan ere eh, komentatu genuna, eh? baliabide ona, kalitatezkoak bilatzea, aukeratzea, eh? gero gelan erabiltzeko, remisa aurrera matea, eh? hori betitik egin dugu, ez? Eh? hemendik hartu handi bestea, eta moldatu gure materiala, eh? eta nolabait community manageren lan egitea gelako familikin eta nolabait komunitate komunidade hortan. Zabaltzen, eh? o zabaldu, ba, zuk topaten dezun informazioa, lantzen dezuna, nolabait gela zabalduz ere, eh, klase ordutik kanpo, eh, ikasileak eta familia lanean jarraitu alizu. Bueno, eta ja bukatzen joteko ikas materialen ere erreparatzen du eh Eziberri dekretuak. Eta hortan, 26 garen artikuluan esaten du, ba, erabil, erabilgarri edo erabili behar ditugu material didaktuak, didaktikoak bat etorri behar dutela hezkuntza eredu pedagogiko honekin. Bai? E, esan dugu metodologia eta plantamento hiekin bat etorri bar dutela. Ordon, hemen utzi dizuet gida bat, bueno, azken finean da, irizpide zerrenda luze bat, materialak aukeratzera juterakoan, ba, e, fijatzeko ze irizpide, o, e, irizpide betetzen dituzten material horiek, ze hemen danoak dakigu, lehenengo gunetik izan zen duten, irakasleok ezin dugula materiala guztia sortu, ezin dugu dena egin, ez dago denborarik, ez dago indarrik. Eh? Orduan, ikas materialak digitala bat ez ere, eh? aukeratzerako orduan, eh? bueno, ba, irizpide jakin batzuk eh, bildu ditugu zerrenda hortan, beti ere ziberriren metodologia horrek. Eh? Bat ez ere, bueno, ba, proiektotan eh, oinarritutako unidade didaktikoak izatea, eh, ba, fase desberdinak planteatzen dituztena, ba, zirako fasea, garapen fasea, aplikazio fasea, orokortze fase bat, eh? horrela datozen nola materialak edo proposamen didaktikoak nola bere ganatzeko eta gero erabiltzeko. Eh? gero gu moldatzeko edo aldatzeko edo eh? gelan erabiltzeko. Bueno, hortaz gero Josunek nola zehingo digun, horrutziko Eta azkenean, ba, gomendio bat. Eskolen arteko lankidetza proiektuak esagutzen dituzue, zuen, norbaitek eh, entzundu inoiz ituinin proiektua, Europako ituinin proiektua, bai, hemen batzu bai. E, gero, bueno, hemen ere bat ditugu, pelutxe proiektuak, aurrezkuntza, bai, eh, asmakillo, zondo, ezkerra. Bueno, ba, hortan badamakigu urte desente batzuk, ba, hori sustatzen, ez? Da, iteko oso modu interesgarria, bai ikaslentzat eta bai irakasleentzat. eh? Ze nola bai da sare lana e, indarrean jartzea, e? Eta ez bakarrik kompetentzia komunikatiboak eta digitala lantzeko, e, edozein kompetentzia landu daiteke, eh? Ze hemen proposamen proiektuak irakasleen artean adostu egiten dituzte. E, atzo genuen hori modu informalean erresago ikasten dela eta ez, gure arteko nolabait e, lan eta laguntza hortatik gehiago ikasten dela, ba, pixka filosofia hortan oinarrituta daude de lankidetza proiektu hauek. Orduan, ikasle pasatzen dute izugarri ondo zehuntza da erronka ikaragarria beste ikastetxe beste herri alde bateko ikastetxe batekin lan egitea bueno, pelutxeak adibidez aurrezkuntzan dela eh, herri batetik bestera, adin, ondoan dagoen herri batera, baina izugarri ondo pasatzen dute eta egun eroskatzen dute bloga zabaltzea, se jarri dute beste, ze argazki duten, eh, etxerare juten dira eta etxekoekin ikusten dute, sortzen dute, parte hartzen dute, inklusio digitala, modu oso horrexean, bueno, ez, zer esanik ez, aurrezkuntzako irakazlea direla, bueno, segitun jartzen dira olako proiektotan. Eh? Baina da, modu oso potentea ikasteko bai ikasleak, zera dituzte lan proiektuak gelatik kanpo, eta zabaltzen dute nolabait eraldatzen da gela, eta irakasleok ere ba, beste modu batean ikasten dugu. Ze askotan izaten da, nola indezu bide hori, edo hor jarri dezun hori, eta besteak esalduta erresago ikasten dugu, ez atzo esaten Modu hortan, baina eroso, esan dut, eh, euren artean adosten dituzte proiektuak, eta gero horrera eramaten dute, eurek markatutako denbora moduan, eta... Eh? Bentaja gure proiektotan, ba, bertan daudela eta askotan iten dutela ere elkartze egun bat. Eta gaina, balio erantzi horrekin, ba, bueno, zugarri emozionatzen dira eta pasatzen dute ososo oso ondo ez azmakillo proiektua ere idazketa, irakorketa prozesua laguntzeko nolabai bideratzen dugu. Eh? Eta hortan ere, beste alfabetizazio mediatiko hori lantzen dugu, ze produzio digitalak ere egiten dituzte, baina oso modu librean, inor inorrez dago derri gortuta, astero inbardezu ekarpen bat blogean, astero erantzun bardezu, ez, eurek, pixkanaka, pixkanaka, eta ni alkatzen dizuet, ona hurbiltzea olako proiektuetara eta Europan zer esanik ez. Horre badago ituinin barruan eta ez da bakarrik inglesez egin behar dien proiektuak e, edozin hizkuntzetan egin daiteke. Eta holkatzen dizuet urbiltzea hauetan beste modu batean egiten delako lana beti metodologia aktiboetan, proiektuetan e, sortu eta ikasleak hor bide bat utzi dizuet izugarri ondo pasatzen dutelako. Eh? Hemen txutziko dizuet, eh? gero galdera enbara magonen inguruan, ba, audia gure pelutxe artistak. Eh? Bai. Eta ez da bakarri pelutxea protagonista, eh? ben benetazko protagonista ikasle dira, eta andereño, ze. Ikasten dute, eure gero aitortzen dute, baina senbat ikasi dira, ba, ordenagaiukin bestea, eta familiak eba. Eh? Orduan, Bueno, va ba, hori fiskate. Eh. Animo emateko ez da lain saia, eh? Holako estrategia militartez seguro lortuko duzu. Eh? Bueno. Pero